iki Ning kene aku nontani rembulan Ono ngilo ana segara padang ana atiku Neng ni garing lali kulong rembulan sing ngilu ana segara padang ngono ati kula pucaham atiku ra teko teko ning ngikari dang mulia が売れさお前白蘭へ白感が Gary